زيزو زين الدين زيدان لكن الفرق لا ليس كبير على ان يصنف زيدان مع مارادونا فيليكس موراتا vai preparar o remate. Álvaro Morata, antigo jogador do Real, a bola entra! Álvaro Morata marca para o não está completo o primeiro minuto de jogo e o Atlético marca Álvaro Morata ao antigo clube. O remate ainda desvia num jogador do Real Madrid e o antigo guarda-redes do Atlético é batido também. São duas equipas fortíssimas no momento de recuperação de bola, de forma diferente. O Real Madrid este ano talvez vá jogar um bocadinho de forma diferente porque tem jogadores para isso, mas o Atlético com certeza que vai encarar as coisas dessa forma, conhecendo Simeone e olhando para estes jogadores. É João Félix que passa, que faz aqui o passe, depois com alguma sorte eh, mas de uma boa recuperação e repara como o Atlético de forma vertical consegue e João Félix olha para um lado e passa para o outro aqui a demonstrar. Desafio Adriozola, avança para a área do Atlético, tenta passar por eh, Thomas Neymar, ganha canto. Fantástico. Rolos para apontar este pontapé de canto para o interior da área. Corta a defesa. Morata levantou a cabeça, procurou a referência. de acosta cruza para o segundo posto. Marcelo no corte com Álvaro Morata a isolar-se. Álvaro Morata pode ampliar, adiantou demais. A bola saiu. Tibo Courtois. 5, atenção Vinícius. Começa o jogo na direita. Vinícius avançar à frente de Renan Lodi e ocupa terminar este lance para passar a palavra ao Francisco. O cruzamento. O Vinícius tenta uma emenda, sai mal e sai também a bola pela linha final. Não deixa de ser curioso, como estavas a dizer no início Modric a tirar um cruzamento para a zona de composta. Atenção, o cabeceamento vai aparecer. Afasta. O que é que lhe vai acontecer? Sim. Porque ele está de férias ainda. Atenção ao cruzamento. Renan Lodi à procura para um cabeceamento. De... Não, não preparado para ganhar essa titularidade. Vinícius, bem jogado. O Zola vai uh, trazer a bola para Vinícius. E o corte importantíssimo. Creio ter sido de Coca. Nigas, adormeceu Vinícius, Saúl pode cruzar e cruza. Félix! se marca pelo Atlético de Madrid. Esticou a perna direita Coisa e linda. marcou. Contratação de verão do Atlético de Madrid marca o primeiro com a camisola colchonera. Que momento! 7 minutos e 50 segundos em East Rutherford, o Atlético amplia para 2-0 e começam a faltar palavras para explicar o que estamos a ver. <laughs> É verdade, é verdade. Que emoção, não é? Isto é o que ah. falávamos há pouco. Isto está a saber a jogo oficial e pelo menos são três ações do João Félix no jogo diretas, ou seja, relacionadas diretamente com a bola, e três ações corretas, tanto assistências que... O encontro com o desempate por pontapés da marca de grande qualidade. Não se tinha visto nada de verdade de unidades que o Atlético leva para este contra-ataque. Félix puxa para a pé esquerda, para ao lado da baliza de Thibaut Courtois, que protesta com a sua equipa. Onde é que estão os defesas do Real? É impressionante. O Atlético, por um lado, está, está com um contra-ataque fortíssimo, como, como é habitual, mas o Real Madrid está, está a reagir mal a, um pouco o remate ou o passe, porque ficou indeciso. Odriozola a cruzar, quem aparece? O corte, por Saúl, dá para Vinícius. Demoram a chegar os reforços da equipa do Real. Vinícius tenta resolver sozinho e lá está a bola. O Atlético a igualar o número de unidades nesta zona do terreno. Corte é de Sérgio Ramos. passe para Renan Lodi. Tirar cruzamento atrasado. Félix a tentar rodar a bola na sobra para Lemar. Adriozola em corrida. Volta para trás, não tinha espaço. Integra-se com Renan Lodi. O árbitro Ted Uncle manda o jogador brasileiro levantar-se considerando não ter havido intervenção faltosa, convenhamos que a imagem que tivemos na altura não foi a melhor. A Trippier, bem jogado por Coca, ainda faz Ui. uma assistência para entrar da área Ui. e o remate lá para linda. dentro, 3-0 para o Atlético. Que movimento de Arrel Correia está a ser negociado para o Milan. Pode ser contratação do AC Milan nas próximas horas. O certo é que marca pelo Atlético 3-0 em menos de 20 minutos de jogo. Grande jogada, grande jogada movimentos, tomada de decisão, tempo, espaço todas as condições para criar boas jogadas. O, Real, o Atlético conseguiu tê-las eh, nestes, nestes últimos segundos, mas muito, mais uma vez por demérito do Real Madrid. Sempre que um jogador do Atlético tem a bola, tem sempre mais. O Marcelo também, que já começava a, a perder um pouco o seu espaço. Atenção ao cruzamento. Vinícius aparece! E chocou com o Ian Oblak. Atenção, atenção a esta é situação. Dura, a entrada é muito dura. Jovic chocou com Jan Oblak. O cruzamento é fantástico. Isto só acontece porque o cruzamento é muito bom. O cruzamento é mesmo para a pequena área, para uma emenda, uma entrada fulgurante para emendar. E o Ovid esticou-se. O Black também e colidem os dois jogadores. Espero que não tenha sido grave. Oportunidades na grande área, cruzamento à procura de um cabeceamento. O cabeceamento é de Odriozola, limpar veio uma meia distância. Pedro, já não tenho, já, já não tenho muitas palavras para descrever, porque é mais um erro clamoroso de, de, linha defensiva do Real Madrid. Eu penso que é, eu penso que é o Sérgio Ramos que faz o passe para uma zona onde o Atlético tem mais povoação, onde tem sempre mais povoação, por isso não é uma coisa anormal e é de evitar um passe, um passe longo para a, zona, para a zona central, ainda por cima colocando o Diego Costa numa posição frontal para. É, exatamente, é, é, é o Sérgio Ramos. É que passe o, longo. o Atlético está a jogar duas horas, salvo erro, depois do que estava previsto e o corte de Sérgio Ramos a ceder um canto para a equipa do Atlético. Até nisto não costuma ser frequente esta falta de coordenação entre os centrais. Não há contemplações. Canto para Tomás Lemar. Para o interior da área, atenção, cabeceamento do Courtois, evitar o quinto para o Atlético. Subiu ao ataque Mário Hermoso, cabeceou para a defesa do guarda-redes belga. Com categoria, a evitar, a evitar que a avalanche fosse pior e futebol é mesmo isto, erros do adversário. Mais uma vez, mérito do, do Atlético na forma como constrói, muito Sozinho, do mérito do Real Madrid. Qualidade América, Félix que aparece a fechar junto ao corredor esquerdo, cruzamento bem tirado, mas já estão os jogadores do Atlético. Vinícius. Pode tirar cruzamento, tenta uma finta, agora para as laterais, cruzamento para o segundo poste. Benzema deu um encosto no adversário. Vinícius também tinha pegado uma rosca na bola, mas o lance já estava prontamente interrompido por empurrão de Benzema no adversário. É, mas é de notar agora que que o Vinícius teve, direito a alguns banhos de multidão. Atenção, esta bola para Vinícius. Meia distância de Vinícius. Passa ao lado do Luís André Tripper. Bem jogado pelo Atlético. Outra vez. Cruzamento Ui. Lemar. Lemar falha. Um gol feito, construído por Kirin Tripper. Podia ter sido o quinto. Já foi cantado por um par de vezes, mas não entrou. A quantidade de jogadores que o Atlético Madrid eh, coloca no meio campo, ou seja, no corredor central, e depois o envolvimento que faz, tanto do lado esquerdo com o Lodi, mas do lado direito, obviamente, com mais qualidade do, do Trippier, é fantástico. O seu campo de visão para perceber a quem entregar grande passo para Vinícius e o remate para o impacto, para o impacto, para reduzir a diferença no marcador, mas na verdade acertou no poste da baliza de Iana Black. E o Real dá sinais de vida, apesar de ligado à máquina, pelo menos no placar, dá sinais de vida e de que ainda pode ter uma palavra a dizer na história deste encontro. Sim, no espaço de 5 minutos o Real conseguiu jogar duas vezes entre linhas, ou seja, nas costas dos médios e à frente da linha defensiva. Tentou combinar com o Coque, o corte é do Isco, Isco depois numa posição. Depois criatividade, atenção ao Adriozola. Cruzamento para o interior da área, um corte muito. Pode entregar a Diego Costa. Cai dentro da área. Ted Ankala assinala penalti para o Atlético. O, o que mais para. falta acontecer ao Real? O pesadelo não para. Grande pormenor do, do João Félix. Mas de que adianta protestar? A falta está assinalada. Oxi. Grande defesa de Thibaut Courtois. Grande. Diego Costa para fazer o terceiro. Atirou e marca para o Atlético. É o quinto, não estou enganado, é quinto golo para o Atlético de Madrid. Não é um sonho para o Real, é um pesadelo. É talvez um sonho colchonero. Ao fim de 45 minutos, numa exibição sensacional contra o Real Madrid, faz o 5-0, não estaria acho que nem <laughs> na mente dos adeptos do Atlético estaria uma primeira parte desta. Não, isto, isto pesa no, no orgulho, tanto para o Real Madrid como também. O Keller Navas tinha ficado em exercício de esquecimento, arranca de Carvajal, fica a queixar-se. Pedro é Félix, mais um grande passo, atenção, Diego Costa, o que é isto? São seis do Atlético Madrid, são quatro de Diego Costa, mais uma assistência de João Félix e show Atlético neste momento. Mais uma vez Diego Costa a demonstrar eh, a frieza de, de, finalização que tem em frente ao guarda-redes. Quando ele se vê nessa posição frontal para a baliza, ou neste caso lateral, é um jogador fantástico. E depois mais uma boa assistência do João Félix. Mais uma vez a falarmos do. Temos que falar do, do timing do passe. E mais, mais, um, mais um gol em recuperação de bola também do, do Atlético Madrid. Segunda assistência de João Félix para. Carvajal, cruzamento, sai para a corte de Hermoso. Buscar a bola mais atrás, puxa para o pé esquerdo, faz um passo atrasado para Marcelo. Era uma maravilha, Marcelo, mas pegou mal na bola no final do gesto técnico. Este pontapé de moinho e a bola saiu ao lado da baliza de Oblak. São fundamentais estes rasgos de velocidade que o, atleta, que o Real tem que ter no seu jogo para que a organização do, do Atlético se, se desdobre, porque é a única forma. Continuam organizados. Marcas tira cruzamento, atenção ao Benzema, cabecear a bola sai sobre a baliza de Oblak, mas parece... Ainda Nazarre, grande jogada e ao é golo do Real é Nacho Fernandes que emenda praticamente em cima da linha de golo para reduzir a diferença no marcador, quase em cima de uma hora de jogo, numa inspiração individual de Eden Hazard sobre a linha final. 1-6 é neste momento o resultado, continua a ser incrivelmente desnivelado, mas o Real já deu o seu sinal de vida. Sim, já deu, já deu. Está mais organizado, está mais preparado para perder a bola, está a dar mais condições na dinâmica do lado esquerdo, como estamos a ver. Esta equipa de Cholo Simeone na pré-época, Vítolo, lance individual para Ui, o gol do Atlético, jogada individual de Vítolo, a marcar o sétimo para a equipa do Atlético. E se o jogo parecia arruinado com a dupla expulsão, uma para cada lado, Vítolo deu um safanão na monotonia, marcou o sétimo para o Atlético. Mais um gol, mais um contra-ataque, Vítolo, como tinhas dito também no início, acaba por ser a concorrência mais óbvia também para João Félix se o João jogar no corredor direito, até porque Vitor também tem jogado nessa, nessa zona. Hoje a entrar como suplente utilizado para o lado esquerdo, mas muito bem jogado e tem demonstrado gols. Nos Continu... meus não estava. <laughs> não estava nos meus. Benzema atira para marcar o segundo para o Real e fazer o 2-7. O, o resultado continua incrivelmente desnivelado mas o Real pelo menos mostrou esta cara, esta face de, apesar de toda a adversidade e de sobretudo não ter jogado bem, lutou até ao fim com, com as possibilidades que teve. Nacho sozinho conquistou este penalti. É verdade, sozinho. Até... Placa mergulhar para uma grande defesa, é o cruzamento do Lucas Vasquez! E é o terceiro do Real Madrid. Que jogo este! Eu sei que é pré-época, eu sei que há uma avalanche de substituições, mas não contava com uma avalanche de golos. 10 golos nesta partida. E o pormenor fantástico do, do Cuba, a demonstrar a qualidade do seu pé esquerdo e também a qualidade do pé direito.